ngolu suku alithanda ingomgqibelo khalimele umisa athathe isitulo sikhe sihlale phantsi sincokole banzi ngale nto uzezemihla asixelele yona utata khayenzayo ngomgqibelo uthi uzezemihla utatakhe ngomgqibelo xa inemali bayaphuma bahambe bayokhusana besithe kanolikanene xa siyogrusala mose awuve sikuye eshop yogrusala nje wanephepha ubhala into ozawuzithenga sithe kanene yintoni igama lelaphepha lezinto ozawuzithenga entle shopping list very good shopping list kwishopping list zintoni ke ngoku esizibhalayo phana esizawuzithenga eshop ngubani onosixelela ewe lisa lisa sobhala amagama ezinto esizawazithenga eshophu unyanisile sibhala amagama ngoba kaloku ufuneka uyazi le nto uzawufike uyithenge eshophu owubhala imanani ubhala ntoni amagama yintoni le onofika uyithenge eshophu okanye kokwenu kudla ngothengwa ntoni xa niyogrosayo Nto le ithanda uthengwa kokwenu? Asithobisi? Ekhaya kuthanda uthengwa ibheka. Uthi kokwabo kuthanda uthengwa ibheka, masibhaleni ibheka kula list yethu sawuthenga ibheka. Vela. Sakiw. Tenga mm, mama tenga i i W chips. I W chips. Zeziphi W chips mntanami? Niyazazi W chips? Makasicacisele mani ulo mntana usakhiwe zintoni i-W chips asixele i-W chips sakhiwe ngoba noma isintsha i-W chips akazazi zeziphi i-W chips mntanami? Yes, Phayeta. Zizi zenziwa ntoni zithwani? zenziwa iphe ziyaphekwa ziyafrayishwa ziza seziredi ithini ithini into ye-double chips nantsi ke bantwana bam shopping list yethu siyenzile seyibona i-shopping list i-shopping list ke zezi zinto uzawuzithenga eshop akufunekanga ufike eshop uthathe izinto ekungamelanga ubuya uyasifuna uzithenga uthathe izinto ezingekhoyo endlini mosne sithenge izinto ezingekhoyo endlini uzibeke endlini naza i-shopping list yethu seyibona i-shopping list